supplies. Yahoo! A few inches later. era pistola, era pistola ma guarda. Hey, what happened? अरे देखो ना इसकी ना बहुत ही गौरी में बोल दिया Go! Marked a location. किधर गया? Marked a location. और सामने प्लेट डाला ट्रोल ट्रोल करा ट्रोल करा Watch out! वो वो वो वो Watch out! फेसबुक पे भी है साला नेट पे कहा बड़ा पर एक गोली मारू एक एक गोली मारूंगा तू एक गोली मारो एक गोली हम मारो पैर पर मारिए ip ip ip suara wih kamera itu dikta itu segera paket tunggu paket tunggu motherfucker this one body shot mara isko ekta mark the location tata good bye गया One hour later. Bye. see you when I'm Kadam. See you when I'm Kadam. वो नॉक करवाएंगे पता नहीं दोरी से थोड़ा ओपन से मारे हो तो